Goeiedag. Ek is so bly jy het by ons ingeskakel. Hierdie is al die laaste sessie van ons kort reeks oor Jesus. Ons praat oor Jesus wat anders lewe. Ons het die eerste keer gepraat oor Jesus sê hy sê oral. Ons het die tweede keer gesels oor Jesus se genade wat oorloop tot in ons lewe toe. En vandag praat ons oor Jesus wat lewe skep met stories. Kom ons doen 'n gebed saam. Here, ons vra U guns en U genade in ons lewe dat wanneer ons U woord bestudeer en dan vir al die gelykenisse en die stories wat daar in die woord opgesluit is, dat U vir ons forse nuwe interpretasie sal oopbreek deur die Heilige Gees. Leer ons om nuut te luister. Want Here, U wat deur stories lewens beïnvloed het, U leer vir ons dat ons lewe 'n storie is wat belangrik is. Help vir ons, maak ons geestesore nou oop vir u waarheid. Ons vra dit in U naam. Amen. Ek wil graag drie gedeeltes uit Matteus 13 met julle deel. Jesus sê in Matteus 13 om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse omdat hulle kyk maar nie sien nie en hoor maar nie luister en verstaan nie. En dan hier in Matteus 13 vers ek sal bekend maak wat geheim gebly het van die skepping af. En dan bedoel Jesus deur gelykenisse of stories. En dan wanneer ek en jy kyk na Matteus 13 vers 52 dan staan hier in vers 52 Jesus sê toe vir hulle so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge bring. Wanneer laas het jy na 'n goeie storie geluister? Man, dis daarom lekker om 'n goeie storieverteller in die geselskap te hê, want die hele geselskap hang naderhand aan die persoon se lippe. Jy weet nou van daai stories van die ou wat twee bokke met een patroon skiet omdat hy 'n skerp klippie neergesit het en omdat hy fyn kon korrel. Ag en al sulke stories nê. Nee. Nou party is verdigsels en party is humor en party is die waarheid. Maar dit is so interessant om te hoor wat in mense se lewens gebeur. Jesus het die vermoë om van die lewe 'n storie te maak en om uit 'n storie uit lewe te skep. Daarom vertel hy gelykenisse. En weet jy wat, baie van sy gelykenisse het Jesus net klaar vertel nie. Hy wil graag hê ek en jy as die hoorders van die storie moet ons eie gevolgtrekkings maak en daar's nie net een geëikte antwoord nie. Daar's vir elke persoon 'n unieke antwoord. En deur hierdie stories dra Jesus groot waarhede oor. En hy gebruik vergelykings en metafore om hierdie stories baie interessant te maak. Hy sê byvoorbeeld dat die koninkryk soos 'n saailand is of soos 'n skat wat weggesteek is in 'n saailand, soos 'n waardevolle parel, soos suurdeeg is, soos 'n treknet is waarin goeie en slegte visse gevang word. En op hierdie vars unieke manier beïnvloed hy mense om te verstaan dat God in hulle lewens wil regeer. Want waar God regeer, waar God die beheer het, daar is die koninkryk. En Jesus vertel al veral stories om verhoudings te bou. Hy wil hê dat ons sal groei in verhoudings, nie net met homself nie, nie net met God nie, maar ook met mekaar. En daarom is een van die groot waarhede waarna ons vanmôre kyk, is om te sê Jesus wil hê ons moet ons stories met mekaar deel. Want verhoudings groei deur stories. Kom ek vra vir jou die mense in jou lewe. Jou vrou, jou kinders, jou familie, jou vriende. Hoe goed ken hulle jou? Ken hulle die volle inhoud van jou storie? En ek dink as jy baie mooi en baie fyn dink, dan sien jy agterkom ons vertel sekere gedeeltetjies wat ons weet wat aanvaarbaar is Ons deel dit wat ons dink die mense wil hoor, maar ons vertel net die hele storie nie. En eintlik kan ons in verhoudings ontsettend groei as ons ons hele storie deel. En ek wil graag met jou deel dat God alles van jou af weet. Letterlik wat jy dink, hoe jy gaan optree, wat jou woorde gaan wees nog voordat jy dit sê. As ek en jy Psalm 139 lees, dan sal jy dit saam met my duidelik verstaan. So Jesus en God self ken ons hele storie en hy wil ons storie gebruik want niks gebeur toevallig in ons lewens nie om deur hierdie storie ander mense so te beïnvloed dat hulle nader aan God kan groei, dat hulle hulle eie stories beter kan skryf, want ek en jy is aan 'n baie groot mate die outeur van ons lewensstorie. Die gelykenisse is soos merktekens, soos padtekens wat ek en jy kan volg om ons storie klaar te maak en mooi te maak en presies binne God se wil te lewe. Nou Jesus het die vermoë gehad om vrae met vrae te antwoord. Dis interessant dat hy nie snaakse goed diep geestelike woorde gebruik nie, maar gewone beelde gebruik om sy stories mee te illustreer. Hy praat van 'n bakkery, hy praat van boerdery, hy praat van herderskap, Hy praat van hoe mense op die markplein is. Sy stories konfronteer ons met onsself want dit is asof Jesus gister gekyk het wat het in my lewe gebeur en nou gebruik hy dit dalk in een van sy gelykenisse. Hy gebruik simboliek groot want hy wil hê dat ons God in die gewone dinge, in die sleurgang van die gewone lewe sal raak sien. God is altyd naby ons, God is binne in ons, God is rondom ons. En daarom die dinge wat gebeur soos wanneer ek gaan kruideniers koop, soos wanneer ek koffie gaan drink by Seattle, soos wanneer ek dinge in die dorp doen, soos wanneer ek petrol ingooi, soos wanneer ek met mense kommunikeer, soos wanneer ek vriende uitnooi vir ete. Hy gebruik hierdie goeders om vir ons te openbaar dat hy deel van ons lewe is. As Jesus vertel van 'n vrou wat 10 munte het en een verlore en sy soek totdat sy die ander munt kry, as Jesus vertel van 'n skaapherder wat 99 skape los en die een gaan soek, as hy praat van die pa wat wag vir sy seun wat na 'n ver land toe getrek het, dan praat hy met ons want die Here wag vir ons. Hy wil deel van ons lewe raak en wanneer ek en jy ons storie volledig met Jesus deel, dan kry hy dit reg deur die ontsettende kragtige vermoë van sy Heilige Gees om ons storie so te herskryf dat ons eintlik deel van sy storie word. En alles wat ek en jy sien as foute, alles wat ek en jy sien as tekortkomings in ons eie lewe, alles wat ek en jy sien as drome wat verlore vir ons gegaan het, wil Jesus verander deur sy teenwoordigheid. En dit gebeur wanneer ons so lewe dat ons ons storie met almal met wie ons in aanraking kom kan deel. Ja, Jesus wil hê dat ons die regte vrae sal antwoord. Jesus wil hê dat ons die regte vrae sal vra. Jesus wil hê dat ons uit die skat soos wat Matteus 13 vers 52 sê, die skat van die woord ou en nuwe dinge sal gaan haal dat ek en jy nie die woord gewoond sal raak nie, dat ons nie Jesus se stories gewoond sal raak nie, dat ons nie die gees in Jesus gewoond sal raak, dat ons nie so met onsself besig sal wees dat ons net tyd het om saam met iemand te kuier en ons storie te deel nie. God wil jou gebruik net soos wat jy is. Want jou lewe is 'n storie soos ek gesê het wat jy besig is om te skryf. Ek persoonlik dink die kerk kan baie meer maak van stories. Die kerk is nie daar om reëls te vestig of die interpretasie van reëls te handhaaf nie. Die kerk is daar om stories van genade te skep, om stories van liefde te skep hoe mense mekaar raak leef omdat almal lief is vir Christus. Ek en jy is die kerk. Daar waar ons lewe, daar waar ons bly, daar waar ons werk, daar is ek en jy kerk. Daar is ek en jy storie in wording. Daar het ons die voorreg om ons beginsels prakties te wys om ook illustrasies uit ons gewone lewe te gebruik om ander mense se oë daarvoor oop te maak dat God hier by ons is dat sy liefde vir ons is, dat sy genade vir ons is, dat Jesus vir elkeen gesterf het, maak nie saak hoe jy is en wie jy is nie. Kom ek en jy gebruik die woord 'n skatkis van stories om ons storie die beste te skrywe na die beste van ons vermoë te lewe en om hierdie storie van ons te gebruik in ander mense se lewens ja ek wil jou uitdaag om die voorbeeld van Jesus te volg en stories te vertel van jouself van hoe jy God beleef van hoe jy genade beleef van hoe jy liefde deel. Kom ons deel ons stories met mekaar. Kom ons leer God, kom ons leer mekaar op 'n unieke wyse ken. Baie dankie dat jy by hierdie reeks ingeskakel het. Kom ons sluit af met 'n kort gebed. Here, leer vir ons om eerlik ons stories met mekaar te deel. Ja ook die plekke waar ons foute gemaak het en mislukkings beleef het. Waar ons seer gekry het. Maar ook die baie verhale waar U ons gedra het. Waar U vir ons sukses laat bereik het. Waar U vir ons meer gegee het as wat ons kan bid of dink. Maak ons goeie storie skeppers goeie storie karakters dat ons mense kan raak lewe. Ons bid dit in u kosbare naam. Amen. Thank you.